чтобы дети спокойно могли э, ходить, вот как бы стоять, не бояться стоять э, просто на площадке, не возле стеночки. То есть я детей учу э, ходить на руках, тоже один из элементов. Как научиться ходить на руках? Руки ставим, сразу говорю, руки ставим надо от стены, ну, на небольшое расстояние, там, как правило, это расстояние должно быть где-то вот, как э, голень. Вот вы смотрите, какая голень, и говорите, вот ставь руки сюда, отсюда, ставишь руки сюда, а ногами ставишь э, к стеночке. Да. Руки, да, а ноги изгибаются. Пошли. Раз. Да, и вот он как скорпиончик такой стоит. Вот. Обычно стоит так э, проще стоять, чем ноги вперед. А теперь говорю, а теперь попробуй немножечко сделать топтышку такую, потоптаться на, на, на руках. Да. О, да, да, да. И вот обычно, хорошо, достаточно. Обычно для начала тяжело детям сделать даже один шаг. Когда эти стеночки, они уже хорошо научатся делать э, таптыш, я с ним делаю такой 100 шагов на месте вот здесь, тогда можно выходить сюда делать уже шаги. Как правило, за это время дети уже немножечко укрепляют мышцы, нижние мышцы, которые нас держат, и они уже могут потом ходить. Хорошо, следующее упражнение это тоже как бы, э, пробуем делать 1, 2, 3 шага и увеличить, увеличить количество шагов. Ну все, пробуем там делать несколько шагов с картончики. давайте. если вот так ученик ходит, чувствует равновесие, видите, он может ходить и вперед, и назад, чтобы меня еще не ударил. Хорошо. Достаточно пока что. Что касается стойки на руках, здесь просто количество времени. Чем больше времени вы уделите этому, э, этой технике, этому навыку, тем э, лучше вы будете стоять на руках. Причем просто ходить, потом стоять с ровными ногами, потом можно стоять ноги э, в стороны, Просто стоять, не двигаясь, это самое, наверное, ну, трудное стоять на руках, не двигаться. Вот. Но здесь такое, количество перерастет в качество. Так что пробуйте, практикуйтесь. Тема несложная, тема интересная, дети с удовольствием стоят на руках. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите в комментариях. Э, Предложение также. А если вам видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и до встречи на новых уроках.